Үтө күнінен сонунлары көрөғыт. Беребит өлі өнер үске балығыне туғынан брифіні көрерге ыңырабыт. Пинакенти Михайлович бүгүнгү тургунан көмөл мухаханды кулустар густан эрери, онна авыр бахардарын умуларыга үле хайдах бара турары. Э, Түү күнүнөн күүх экраны көрөчүлөр. Э, Сага сиринагы күні жылы ұны кетен көрөр управление. Онына ұқсалла бұйымайгыға э, главный управление оперативный бөлөктөрүн данныйдырынан Бүгін сақахи германлык э, уға хайсынай атан обстановка э, көстөр. Э, <coughs> Үлүнө рүскә багатан хамай улахан хамсаһым тем булинскай кураты катан көрдү бит. Маннан 13 <coughs> метр алтынтан тахарытта уттахма. Оннан тон бу багаһа бир төрлөтөн көтөн күрүтүмгөр бу самнагыс тиһерге хәтта 10 километр дах Ленинскайтан аллара Э, муус э, харыта көстүбүтэ. Ононтан э, кетен онна кетен көрдүбүт ол тимер боллагына бага кие төлү баран бу <coughs> өлүүнө өрүс устун ихер көмүлбүт манны кучастыгы билген аллара камсан бу өлүүхме дабан бөһүлгөн аннан билген көмүлүү Бұл Бу иллере күн онатып бага хамай биги болгомтобу бу өлүүхме куратын аттынан эте. Ondan bilgin bollagana bu ölüyüxümüz bu çağrı utakiyden, küyhüden, bu salyankanan, xariyalağınan, bu koro helinetnen, bu xatın tumulayın bartın toğanyan bilgin xanala suluğun baştaki delimizdiker ihitanlanan bu hamayalara kirbite bu mannakallı. Ondan tüm mannet yaxanada bu bilgin koroğa yüz kaybet Hüdde Allah'ın üleni orada yakınadı, öyle okuma rühe. Bilgin bollağına <clears throat> bu e, e, işit Allah'a tünen e, bu toyun arı hansı burası tokalarından muz kamsır hora ederinden kömürlür olgana maran epidin bu Это местная подвижка ден когда кратык буду мускамсыр. Онон атан түргенлик ускурга түрген болганы бу бу кияһа эбетер тон бүтүн онатан чуака хасын бу докусканынан э, э, өлүнөрүс э, көмүлүн бары көрөк бүттен этияканада. Муз барытын бүгінгі тұрғын әлене лоғар құттал суық болутын қаатшы еркемитет президателін бастықы солбуячы Иннокентий Андросов білгенерді. Салғы күніскі тахары сүрін сонынларын көрін. Мұғы дәлбі тептерәтшілер аммар үске құтталлағы ұшастықтары туараттылар, ұу қаралан түхер. Үйәхә білуге бұйыл әлбәқ квартиралақ бес саңа жетутулан үләға кереға. Орта ана үйрәқкі ғатын хуятчыларғар сыл мастырген бүтін Россиядағы конкурс регионағы тағыма сағыланна. Бүкіндерге амма рүсму хачурапчы ұлуғын мұрылатығар қаран тұрбыта. Ол түмігер амма ұлуғын сұлғатшы нәхелегер гері аян суала бұта. Аммар үске 6 метрі хеттон хетте сантиметрге теңнесті. Суыққа ұстата 10 сантиметр түсті. Оттон бұяғаға суыққа ұстата сантиметр тахарды. Онон аны екі қонығынан уе білден сөптен сабағылылар. Бөтің суылғатшы чорапчы суылғар бар, минері мостата бұсылға иккехін темірде 400 метрі суыл балатуната уанныгар түсті. оқтыр балтара суыққа ұстата оңачынан тұру сұрыттылар. Өріске дәлбі әптер екеніне қыралан түсті, білген аян солын сүргіттілер. Бүгін үрақтар олара келдерен әрелдер, бүгін осалынан солы ракетан көрімін. Оттан онна әме ұтағыма тоқтан тілгізкеттен намғақ, алқынан баран үрақтар олара келдерен Біржігестәғ жекімде өрт қайысқанан аян солығар транспорт сұрытын сөргіттілер. Бөңер ұғыт лаппа көтші ата, онына бұстақ кәмге сылжар сире оңырдылар. Бес тоннаттан ұрақын ұйықтақ темір көлелерге аян қачықтынар. Ұлғыз жағалтата суылу чөлігер түйіреге ақта оны семейті білімдер. Оны сәрге келер сылларға суылу ұ Бұсас республикаға опсай үхиене 4 гектарга гектарға тәңнеғеға. Мантан бағайыр үксігер әбияғылыққа анан үнеректірі. Бұрдығы 10 ағыз сүзгаға үхіқтірі. Қорты опыйы 6 хәтті 100 гектарға олырдуқтыры. Етігінен баран бұйыл жыл қойытан қағайыстыбалар бұлырыңыттан лаппа қойыт ұлыстылар. Оттан сасқы үхіулетігер опсайы сүйіз 9 миллион тырылыбыта. Мантан сүйіз 6 миллионы ұлыстарға қағайыстыбаларға тиен тұрар. Бұ үбіқарчыны үхі семеттен оғырдуыны ұлынарға сер үлет тегер ұйтықтыра. Маны таханан қағайыстыбалары лизинг нөңі техниканы чепчекетек бұлуналларғар үбіләхін тырылынна. Сөргіттібет тұғы техника атылғаны, тоғын білген бар, онына бұлана ол ол қатшыннан бұлана беге лизинг атылғаларғар, техника атылғаларғар уже қатшы көрәбіт, доғырдарын 5 жылға түйірсі бітіра, Улата быйыл атлас бит техникабыт гидеде 300 миллионга хоттанар. Э? Оны таханан көрмө производство программа төлөлийдер. Бұл рын колор 300 миллион көрүлүп болана быйыл 175 миллион көрүлүндө. Ол же куддук, ол же тахамна качыны улуста бәдерме уктулар 110 миллион. Қарбақ жеттен көхі программа етінен бұйыл төт түхіншаттан тақса квартираны атылығы бұланыныр. Республикаға 106 түхіншаттан тақса квадратны метрі еннәқ, 106 әлбәқ квартиралақ саңа же үліға кереға. Тұстақ программа үлетігер бұйыл сүрбе 5 миллиард солкобай тұрылыбыда. Бұс ғылға опсай үбіләйін 119 миллиард салковай. Күн бүгін 4 миллиардтан тақсатын Республика территория тыгыр э, тұрып туруптак жеттен көһөрүүлөтө күйскө бара турар. Бүгүн күннө тургунан уже хүлбагда тыгынчы кеһи ханга квартира бар көкөстөлөр. 500 тыгынчы квадратный метр уже расселенный, аварийный же. Эти 19 сы вақтан накопительный тогунан ахтаха. Бу хывагы показатель бит федеральный Минстрой соглашениянан 555 тыгынчы квадратный метр бу тахтан биһи бүгүн күннәгынан уже бес үйүнүн ырдуу табаты тоғон бес биргени уже тоон турар Қарбақ жеттен көхі программанан бұйыл үйәхә білуге бес әлбәқ квартиралағы же тұтулан үліға кереға. Күн бүгін сыбайылары түхән тұтаатшылар тәтіміне әқті күлелелер. Әбиектерге ұстар біліқ бітсірітті. Бұйыл сүрбәтчі әрге жеттен саңа квартираға көхөрі олыс әлбәқ ұл долгүйе күлтер. Әлбәк квартирала жәлі сваялары түһән маңнага тәсирен саглатылар. Күннәтә техника араға үлелер. Қарбақ жеттен көрі программа чертетінен бияха бұйыл боланы бәрі территория түгәрі үз әлбәқ э, квартирала жеті Вонна олтаһынан бонна ПМК территориятыгәреме икки әлбәх квартиралар жер тутулдан кирехтәх. Ол курдук опция 200 квартираны көрәрелер бит. Бу программа биене 2-нче хүлбәт өтсылга битёхтәх, ол курдук бон 2-нче хүлбәт өтсылга тутулдан кирехтәх сөбөһник квартиралар жер калды. Интернациональный ден улусаға билеген строй монтаж комплект хатчақтамы тәбәхінес тәқтәрілті хүрбәт өт квартиралағы үсмендеміннәқ жиені тұтасылджар. Бу кинилер үйһә бүлүгә төрдүс тутулары болар. Бу же түбөтөт квартиралах үсәтәстәк болар. Основной монолитный работы кладка, армяннар оңырылар. Туғын сантехника, ите инженерный үлелерін хақылар оңырылар, маннағылар. Сперва песок, трамбовка, потом уже пойдет шибьё, это гравель, а потом уже запитание рвать. Дальше уже пойдет рамбалка, бетон. После этого уже начинается колонны, монолит. Дальше кладка пойдет, шкатурка и внутренняя обделочная работа. Маннык тетименен үлә баран истәгәнен электр тас көстүләре тосту улар ер. Бу программа чәрчетнән сылын ақсын жон тама үрдүй турар. Аныга олық қалыбы гәрәппе тирус лобиялақ боллақ бұтына өссе сайдан Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидение Те, Усалдан борғынугар анал баянны геройды геройду оқтыбыт Василий Данилов каналлағы баннер ұйынна. Сетті да онна қартысқаны саллат үйреммет мүрі маңнайгын өмірде ғортос ойығы ғығыр елілер. Баннер тақсытығар чугас аймақтара оскола коллективе сүрді көтті. Итенне Василий Даниловы Россия героя үрді аққа түхериге, түрден ағысты тұхыншаттан тақсы үлі баттағынақ сұрғы бұлас бірісті бетелдергер тіксәбділер. Онан саха құрсын байығын атын үйететеге өсте бір қырдыны оңырдылар. Когулячынан болула Бехес коловы директора Игорь Григорьевич, он бу Василий э, Убая Данилов Альберт. Камелаханнар бұл баннар бүтін бит. Дизайнын осколу э, әбейіріқтәхін педагога Винокуров Федот Алексеевич оңырбыта, иләхінің бәуіт осколу түләхеттері бәуіт камелахан илән тұрырды бұд. Орта анал өрәк ұхуя хуячылара жокускайга мустан сыл мастерден күрәхтихиге кирселлер. Бу бүтін Россия тағы конкурс регионнағы тағымы болар. Тыңахнах арас түһмәхтәх күн күрес неделе устата болуга. Сыл мастер конкурска күтті кытта бир иделяхтыр бит көрістілер. Айрустар креативный индустрия колледжігер уячы Туяры Федорова ұйтчаты икки сылын тақайдардағаны хаюя үлете тарбаққа баттаммыт. Кини бұқығаттан кынат анемытын да бұғытнан олыс кығаллар үйелепи саңнималарын келдерен киллерен иер. Оны республикатағы түйілгеға ағаз жарыгар сейли көрдірір. СПО преподавателері бұдан практика ориентированный болықтынады. Учебниктерден әрі болбаққа бұл білінге ә, сайдылақ кәмге хөпті бәргіна гына біліне, оны сатабылы берек бітінады. Студентлары итинник такаяр соруктаах ортонал үйрах кыһатын бұыл быйыл үһүс сылын күрахтэһэллер. Икките субручу кетаганен бастыңы талбыт боллахтарына бызырыга барыта аудиторияларга териллер. Оны жүллүр сүбе педагогтар мастерстваларын кырагатык сыаналыр, үйеретер студентлара элбах ситихилердях түгеннеригер эби баалы сурьер, аныгы немалары таба аянда каянда белетир. Бұннен әвілдағына отуттан тақа участник уже отбор аспыттары. Онтон был финал, региональный финалдар болып тұралар. 11 кехекелен бұл қоракка бұл аға сұрақтарын берілдер, қайдақ опыттарын тастағалар, онна Республикатағы конкурска арас ортонал үйрәк көрдеттен күтталлар, бағалар ты қайыстатын промышленный техникумнартан, оны да атыттарттан. Бір опыттақ ұйячы Павел Федоров Джекускайдағы медицина колледжін атын көміскүйеға. Үш уроғы көрді ағас уроктар коллегалар хасын мен бәйім көрдірібін специальность бұран анестезиолог бұрағым. Үрбіт вамыр өләбіті, онтан бөхетті ғыл болла медколесқа өләбітім, ұншықта оны. Сақа сірігер күрақтегі күйылаға бәтінсяға біліғам. Жоғыл үргүйдөбіт ұғыячы аны күхін туылы қораққа бүтін Россиятағы түйілгеға ұңырылдығам. Онан педагогтар туақ бар сатабылларын арьерға жұлуғалдар. Екатерина Мосова, Семен Афанасьев, Джекускай. Жүкіскайғы Монголия сүймірдемет қамандата мастардығытығар опыт атастаға келесілдер. Спортсменнер Азия чемпионатыгар күттары, республике білілер мажыныларығар, тренердергер әрчілелер, ара салбасқа немаға өрінелдер. Жарық түміктенері бір неделі халла, Күннеті Юнас стадионға білімненелер. 14 кехіттен турар қамандаға сетте улахан кехе, сетте сколы өрінәчіде бар. Мас реслинга Азия чемпионаты Улан Батырға 5 ұйын 15-19 күндергер болуға мастардығы ұмпығар чымпығар үйрені, һәм бер нюанстары барды шөді білбәттер. Жарықпыт күнге кете болар, хасерда онтан или тоғысан арттан, атол завтрактан тұтылықтақ, онна кехаңа жарықпыт төттен. Модуннан юнахынан қайы жан жарықына бұт, жан жарық бұт. Мастардығы жолан сайдарығар. Сүрдағы жүгей кәлән Э, отырсатшылар бұт күстәқ бұлдықтарын әрі мастырдығы бұт олимпийске көрінге кирегі. Күніскі сануны манан түміктей бұт, келер эфирге көрсе қадері.